बस्नुहोस् सिओआर के भयो doctor My My charity, charity, I saw I morning, saw I this study morning, man. uh, study man. Study man Study man. And swing, swinging his, Swinging swing his- his swing swing his his rusty rusty axe axe upon upon a a shiny shining trunk. Panchayat बुझ्यो पञ्चायती राज बुझ्यो यदि हाम्रोमा ल्यान्डै छैन भने त हामीले के फार्मिङ गर्छ होइन र अब यसमा चाहिँ फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के हुन्छ land land and the other natural resources त्यहाँदेखि okay evaporation evaporation filtration okay very good filtration filtration यो ओके भेरी गुड कन्डेन्सेसन यो सबै मेथोडहरू हामीले